हेलो वीवर्स मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास तो गाइस हो गए हैं आज के दिन हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास को पूरे 38 दिन यानी कि 38 डेज अब आप सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो में ना तो सर उछल रहे हैं ना डांस कर रहे हैं ना कोई कॉमेडी कर रहे हैं कहीं हम किसी गलत चैनल पर तो नहीं आ गए नहीं भाई नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप इस वक्त सरताज सर की क्लास पर सरताज सर को ही देख रहे हैं असल में हमने इंग्लिश स्पीकिंग शुरू की थी बेसिक से एडवांस की तरफ साठ दिनों का कोर्स है ये तो अब जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में कुछ सीरियस वीडियोस भी आएंगी ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इंग्लिश को कितने आराम आराम से तसल्ली से सीरियस तरीके से बोलना होता है हर चीज़ में कॉमेडी तो हो नहीं सकती और डरने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है रोज़ ऐसी वीडियो आएंगी मैं आपको नॉर्मल तरीके से कभी कभी पढ़ाऊंगा जब ज़रूरत होगी बाकी वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता है फिलहाल आज के दिन मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी वो भी इंग्लिश में अब आज की वीडियो जरूरी है आपकी लिसनिंग पावर को मजबूत करने के लिए तो आज की वीडियो में आपको देखने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना है कोशिश करिए कि ईयरफोन्स या फिर हेडफोन आप लगा लें अब आज की वीडियो में बताई गई स्टोरी जो इंग्लिश में आपको ध्यान से सुननी है उसके बाद उस स्टोरी में से ही कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो कि वीडियो के एंड में आपसे पूछे जाएंगे उनका जवाब आपको इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाकर देना है अब जवाब आप तभी दे पाएंगे अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी होगी और अगर नहीं सुनी तो जवाब नहीं दे पाएंगे और जवाब आपको इंग्लिश में देने हैं ये ध्यान रखना तो स्टोरी को एंजॉय कीजिए फिलहाल मैं तो आपसे कल मिलूंगा वही अपने अंदाज में पुराने में अभी आप मेरा अंदाज देखिए नॉर्मल वाला तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए Hey guys, so let's start the video. Today I'm going to tell you a story in English and you have to listen it carefully because this is the best practice for your listening power. So by the way, here we go. Once upon a time, there was a girl. She was working in a bookstore. Many people used to visit the store every day to buy the books. One day, a boy came there. He saw the girl and fell in love in first sight. But the boy was unable to express the love for the girl. He could not tell her that he loves her a lot. He comes every day. Day passes, month passes, and finally the boy thought that uh, I'm failed in love because I can't tell her. He did suicide. When the girl heard the news of the boy's death, she went to his home. She saw that all the books bought by the boy are sealed, packed, and kept in Almira. She began to cry because she also loved the boy a lot. She used to give a love letter to the boy in each book, but unfortunately, the boy never opened any book. The girl also died. So guys, this was the story. I'm sure that you loved it. It was a little bit emotional. By the way, I'm gonna ask you three questions from the story. My first question for you is, why did the boy do suicide? My second question for you is, why did the girl begin to cry when she heard that the boy has died? And my final question for you is, give a suitable title or a name to the story. So guys, this was the video for making your English powerful and making your listening practice. In the future, I'll keep bringing the videos for you. What you all have to do, you just have to practice a lot, subscribe my channel, like the video and share with each and everyone and take the benefit of the free spoken classes. Take care, bye-bye.